Ameifanyia makubwa sana tasnia ya muziki, pia akafanya makubwa kama mbunge kwa kipindi chote alichohudumu. Joseph Mbilinyi ama kwa jina maarufu akitambulika kama Sugu ameamua ya kuweka hamasa katika klabu ya Mbeya City ambayo ni klabu ya nyumbani na eneo lake la utawala huku akihakikisha kwamba ataweka hamasa ili kuhakikisha timu hiyo haishuki daraja ikiwa zimesalia mechi chache tu kufunga ligi kuu ya NBC. Jongwe kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika ujumbe huu: Mbeya City stand up, timu yetu iko hatarini kushuka daraja, tusikubali. Tumebakiza mechi nne na ili kupona inabidi tushinde hata mechi mbili tu. Katika kuhamasisha wachezaji wetu wetu uwanjani. Mimi nitatoa milioni moja kwa kila goli la ushindi kwenye mechi zote zilizobaki na mkwanja utaenda kwa mfungaji. Akaweka hashtag Taita. Huyo ndiye Joseph Mbilinyi, kiongozi wa watu lakini pia mdau wa muziki, ambaye yeye ameona katika namna moja ama nyingine ya kuisapoti timu hiyo, vijana hawa wa Mbeya City kuhakikisha hawashuki daraja, ili kuokoa ajira lakini pia kulinda viwango vya wachezaji. Atanunua kila goli kwa shilingi milioni moja za Kitanzania. Unaweza ukaona ni kiasi gani ambacho mtu anajitoa kufanya hivyo, na haijulikani ni magoli mangapi yatafungwa kama wakifanya vizuri, basi huenda hela nyingi sana wakaipata kutoka kwa Mheshimiwa Jongwe katika mechi zilizosalia. Una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho anakifanya Mheshimiwa Jongwe? Weka komenti yako hapo chini. Mimi ni Meki Mchane na hizi ni update za burudani kutoka hapa Stein TV.